напугал, блин. Я смотрю, за никого нет, но кто-то сзади дышит. Около мешков. Блин, он спрятался. Что там встречают, да? Э, налево смотреть на выход. Понял. Эх, забегает. Ich krieg dich noch, du Schwein! Пал нахуй отсюда, блядь, пулеметчик сраный, блядь. Донат. Ну, Иди отсюда, блядь. Да. Слышишь? Иисус, блядь. блядь. Занял место нахуй, охуенно, блядь. Я него как будто занимал, блядь. Швычи, хлопцы, швычи, блядь. Швычи? Оба ты. Шнелем. Двигайте булками. Вот здесь сейчас будет на холме, блядь. На холм прокидываю. Профилактическая граната на холм. Профилактика? Стой, профилактическая граната. Блять, морозный! Барбит! Блять, вы красавцы! Что это происходит за деревню дураков? Вы знаете, там деревня дураков немцы были. Пират там присоединился. <laughs> Я думал, это вы бежите. Курва. А Курва. Хватит его обзывать уже. Что, блядь, хватит обзывать? Я бегу, никого я не трогаю, а потом, блядь, умираю. И угадай, кто виноват в этом? Ай, блять, заебал фронтовик, сука ебаный, он, уж с автоматом сидящий. <laughs> С автоматом сидящий? Да, Крысёныш ебаный. Ну а кто он еще? Ай. <laughs> Не было патронов, не было. А, а how did you survive that grenade? <laughs> I don't know. Let me see how much HP I have left. Uh, Mateusz, do you know? He has an admin right. Two. Two HP. Бля! <laughs> Бля, их там трое шло, ебать. А, он где, блядь. Кажется, пуль меня нашел. Ну я предположил, откуда ты Слишком громко предлагаешь, Коля. Ты сразу поняли, что ты предположил. Ну и что? Конечно, поняли. Тогда, когда ты предположил, я тоже спрятался. Опа, попался. Немчика хуя... нахуячил. Конечно, блин. Там сидите спокойненько и отстреливается. Ну, как с этого? Ты хуя клумба охуевшая, блядь, средства. Вы охуевшие идут, блядь, средства. я, я тут четверых положил подряд. Нихуя, они охуели, как дома выходят, блядь. Вообще охуевший пиздец. В край. Давайте, выходите. Дорога, Ты хуя клуб охуевший, блядь, срез. Да вы охуевшие идут, блядь, срезпа. Я, я тут четверых положил подряд. Просто идут редком, блядь, как дома у себя. Вообще фрицев поганые охуели. А нахуй. Копошника. Ну, пиздец, блядь, вы вообще... Слушай, Клоба, у меня Совесть вообще имеете, нет? У меня все больше блядь, в Москву приехать, блядь. Вы хоть, вы хоть давай, приезжай нахуй, блядь. Вы хоть выходными путями там как-нибудь, не знаю, там... На! <laughs> Ты пизделся. Как там? Насыщенность народа. Не подождемся, там очень мало, но играть можно. Это в каком соотношении? Сейчас, подожди. Просто у нас последняя минута осталась и... Все, а, все прием. А, иди сюда, Асав! Понял, где захватывали? говорил. Сейчас, сейчас начнутся, смотри, будут писать нахуй. Ой, попал. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо, не надо. Продолжим, не надо. Продолжим. Эх, нет, что выбрать. бедра. Куда? Граната назад. назад. А, наверху, наверху, наверху. Ага. Хитрожопы. Залезли, да? Фашисты проклятые! Сразу так умри. Адвольт запрямить на Я просто по звуку слышу, Инчургус, когда играет, там юка взрывается. Извини, а, братан. А, ППШ... Э, точнее, вижу, вижу, пробежал. Мимо, мимо этой маршрутки пробежал. Он, скорее всего, побежал туда. Да? Как он меня видел? Лежит непосредственно под конем. Под конем. Да. Там две штуки. Даже к спауну с Угу. Хуй тебе, я вас видел всех. <laughs> Я думаю, что надо просто не дают всем классам, потому что если бы не были у всех, то был бы... Скай! Я думаю, <laughs> свой сидит, подхожу, поворачиваюсь, ты сидишь, <laughs> смотришь. Я же испугался сначала, думал, сейчас меня расстреляют первого. Я через спиной к тебе обернулся сначала. Нет, Юка. Скай не ходи туда. Все, взорвалась уже. Там. Угу из генераторов. Нет, вот тут вот где-то. Да вот, он ну, дальше а побежал а на втором этаже. Не попал. Не попал. Черт, не зарезать его никак. Давай, отвлекай его, короче, резать его иду. <laughs> Извини. Ладно, ладно, Поторопился. нормально, нормально. Еще один идет сюда. Блин. Воу-воу-воу-воу-воу. Они не одного. Так, мы раз жопу караулим. Сверху только не караулим. Могут сверху зайти. Осторожно. Сверху тебя там? Да, сверху. Убили? Э, как ты а. сказал, э, не, э, как ты сказал, они э, сейчас <laughs> пришли. Я тень, тень увидал по тени. Дофига! Ладно, э, нашем за двух, двух Гостиница лежит. Ух ты ж, блин. Успел призарядиться. Блять, ноги все выбиты. Ах ты, сука, он гранату кинул. Думаю, что в бок так отбегает? <laughs> Нахрен он. На нахуй. Ясно. Перебегает за площадь налево. Дыма забежал в наш дом. Нахрен он, блядь. How to say in uh, Polish why? E, czemu? Czemu? Like, like that? Так, e, jest. Jak, jak по-русски, зачем? Зачем? Бедра yes, не получилось, czemu, важно. Right? Ой, Андрюха, это морозный. Режь его, I know. режьте. Вы друг другу будете бегать вокруг. А, ты сука! Установка гранатная пизда. Ладно, живи, живи. А, сзади, сзади, сзади, сзади. Но ну, ну ты меня не убил. Worth по Он так сильно хотел Чуть не добежал, меня. я наблюдал за. Что кинул гранату под себя, да. Это был огонь, это был огонь, конечно. Nice Чуть-чуть не добежал. Worth it. Worth it, totally worth it. Сука. <laughs> <laughs>